信長が京本能寺で光秀の手にかかり討ち死に秀吉様ご運が開けましたな勘兵衛お前あれ清正 何帰り支度してんのこれから毛利と決戦じゃ今日に向かう秀吉様の命令だお前も早く支度しろえいくらなんだ急じゃねああそういや頭でっかちは三成も急な命に応えるべく働いてるさ行くぞ正則俺たちは俺たちの役割を果たすまでだそう待てよ清正かがり火に沿ってかけよ 装備は最低限でよい都市病牢もいらぬ腹が減ったら沿道の民より恵んでもらえさあ急げ貴様は確か大谷義次何をグズグズしている流れは秀吉様にそう急ぐ必要もないいいから早く出立しろ